آقا کو مشکل میں جب میرے آقا کو جب پکارا کاجی اسد علی دادا کو بگڑی میری بنانے بگڑی میری بنانے دلائے میری بنانے کا دلیا میری بنانے کا دلیا میری پنانے کا دلیا میری بجلی میری بنانی علی اکدلیا ویر جگمگانے قاضی اسد دیکھا دیکھا دیکھا نہیں ہے کس نے میں فلم دیکھ لے وہ دیکھا نہیں ہے کس نے میں فلم دیکھ لے وہ سانے قدم دکھانے سانے قدم دکھانے اسد علی آئے اے گمزدوں مبارک اے گمزدوں مبارک اے گمزدوں مبارک مبارکو مبارک اے اے غم غم مبارک اے مبارک درد سب مٹانے دکھ درد سب مٹانے دلیا کانیا درد سب مٹانے قاضی اسد علی آئے دکھ درد سب مٹانے قاضی صدقہ صدقہ پیارے نبی کا صدقہ صدقہ پیارے نبی کا صدقہ صدقہ مولا علی کا صدقہ صدقہ مولا علی کا صدقہ صدقہ مولا علی مالا علی پسند کا پیارے نبی کا صدقہ مولا علی کا صدقہ لوٹو یہاں لٹانے لوٹو یہاں لٹانے قاضی اسد علی آئے لوٹو یہاں لٹانے قاضی اسد علی آئے لوٹو یہاں